Saya Mama Musamiro berasal dari Desa Karangsembung, RT 3 RW 3, Kecamatan Uang, Kabupaten Cilacap. Saya mendukung Undang-Undang Buruh Migran supaya melindungi uh, eh, TKI yang mau berangkat ke luar negeri. Uh, biasanya kalau mau ke luar negeri itu tinggal di penampungan itu sangat menderita gitu misalkan dari makan atau uh, kesehatan lah kesehatan kalau di penampungan biasanya kalau sakit itu suka diamkan terus apalagi kalau yang unfit itu suka ditahan kadang nggak boleh pulang itu di apa sampai ya berobat gitu tapi kan ada juga yang sampai nggak sembuh sampai satu tahun pun nggak nggak bisa pulang <laughs> terus yang saya alami waktu di penampungan itu uh, ada teman saya yang unfit itu nggak di nggak disuruh pulang tapi ditahan sampai satu tahun terus dia karena merasa sedih itu terjun dari lantai tiga akhirnya dia lumpuh sudah satu minggu itu didiamkan di DMP bukan disuruh pulang malah di diamuk sama pihak yang punya PT harap itu uh, supaya diperhatikan kalau orang